la miren que se enoja Si la veo se sonroja Yo pero mira qué lindo momento paso cada vez que estoy contigo No sé si es más permanente o será un delirio El invierno solamente y quisiera hacer tu abrigo Te conquisto esa sonrisa por cada vez que te miro Tu perfume hace que mi mente pierda lucidez Tus encantos, tus palabras me hacen volver otra vez A ese sitio de un día yo mismo te encontraré Una tarde en una playa tu boquita comeré No preguntes qué me pasa porque estoy en mi mambo Me agarraste distraído, me agarraste enamorado de ti no quería yo tenerte a mi lado Te lo compensó no solo con darte un par de ramos Momentos únicos, cariño especial Magia de otro lado, energía ancestral Tu piel morena con esa curva esencial Pelo negro vuelve loco cada chico al pasar No la miren que se enoja Si la veo se sonroja no la miren se enoja Si la veo se sonroja Siempre me espera a las 12 en la puerta de su casa Disfrutamos el roce cuando se nos plazca No hay quien la conoce, de eso se trata, de eso se trata Se hace la como cenicienta Me lleva para un lado, una situación inquieta Hace que la cosa se vuelva más intensa Mucho más tensa, mucho más tensa yeah, la Hola, miren que se enoja Si la veo se sonroja No la miren que se enoja Si la veo se sonroja.